PG Software jest firmą robiącą oprogramowanie na zamówienie dla klientów zachodniej Europy i różnych innych części świata. Te projekty, które my robimy, powodują, że nasi klienci stają się innowacyjni, dlatego że umieją dostarczać lepsze usługi, bo wyciągają wnioski z tych informacji, które mają. Stworzyliśmy firmę, która ma w tej chwili ponad 650 pracowników i współpracowników trzy biura w Polsce, dwie spółki zależne za granicą, która jest spółką giełdową. W świecie technologii, która się ciągle zmienia, ta możliwość robienia nowych rzeczy, ciekawych, interesujących, pozwala na to, że ta praca nigdy nie jest nudna i że ciągle człowiek ma i potrzebę, i szansę się uczyć. Stworzenie kultury nauki i rozwoju to jest chyba coś, co nas bawi najbardziej. Specyfiką naszej firmy jest to, że staramy się śledzić trendy po to, żeby być jednymi z pierwszych, którzy wejdą na rynek z ofertą, gdy ta e, nowa technologia czy nowe rzeczy staną się rynkowym standardem. Jest tylko jeden lider i my chcemy być tym liderem. Nazywam się Wojciech Gurgul. Nazywam się Paweł Gurgul. Jesteśmy współzałożycielami PGS Software. Jesteśmy przedsiębiorcami.